saya ada mak tuan-tuan. Mak saya mati baru sebulan. Baru sebulan. Dia selalu doa dia jumpa saya. Kalau jumpa, Riri aku tak larat dah. Mak saya kena dialisis. Cuci manis ada, buah pinggang ada. Jantung pun ada. Macam-macam penyakit dia ada. Tapi dia jumpa siapa pun dia akan sebut. Kalau lah aku nak mati, dia kata aku nak mati hari Jumaat. Dia kata. Saya kata, mak awak duk sebut macam tu. Hari Jumaat ni, seksa kubur tak ada orang yang mati hari Jumaat. Dia kata. Dia duk sebut macam tu lah tuan-tuan, baru ni saya menunaikan haji. <clears throat> Sampai saya bertolak ketika saya bertolak, mak saya masih sihat. Dia kata, mak ni cek nak pi ni, haji ni macam mana? Hampir dia kata. Mak nampak tak sihat ni? Tak apa kan? Dia kata, hampirlah buat insya Allah mak sihat eh. Saya pegang tangan dia, cium pipi dia. Tapi dalam hati saya kata, aku pi ni mak aku tak ada dah. Sebab nampak mak uzuk sangat dah. Saya pi tuan-tuan, sampai-sampai ketika hari wukuf, saya berdoa sungguh-sungguh, Ya Allah, kalaulah kau nak mati mak aku, mati bagi aku ada, Ya Allah. Aku nak mandi jenazah mak aku. Aku nak semayang jenazah mak aku. Aku nak baca talqin dekat mak aku. Aku nak urus mak aku. Ya Allah, kau bagilah mak aku mati hari Jumaat. Saya doa sungguh-sungguh. Alhamdulillah tuan-tuan. Ketika mana habis hukuf, habis selesai haji, saya telefon, Mak, Alhamdulillah hari yang doa mustajab, aku sihat, dia kata. Tuhan bagi sihat seminggu. Seminggu lepas hukuf sihat, tuan-tuan, dia boleh bangkit, boleh jalan, boleh masak, tuan-tuan. Lepas seminggu, saya duduk depan Kaabah, ayah saya telefon. Khairi balik. Eh? Saya tak beri ayah. Mak hang nazak, dia kata. Duk menanti hang. Duk menanti hang balik, ah, dia kata. Saya bayang bawa jamaah, tuan-tuan nak balik macam mana? Ayah tak boleh balik, ayah. Saya bawa jamaah. Dia kata, hang baliklah, mak hang duk tunggu hang, dia kata. Tuan-tuan apa nak buat? Saya duduk depan Kaabah, Ya Allah. Kalau mak aku nak mati, bagi mati depan aku. Malam ni aku nak balik. Saya ambil tiket balik, tuan-tuan. Sampai-sampai mak saya nazak, tuan-tuan, duduk ICU. Saya pi pegang tangan dia, cium tangan dia. Cium pipi dia, bisik kat telinga dia. Mak, khairi balik ni. Tiba-tiba dia buka mata. Dalam keadaan ICU. Lah, balik dah kah? Alhamdulillah. Sonok saya, tuan-tuan. Saya, dia tanya, mak, mak sedang Alhamdulillah, mak hari balik dah. Ni hari ni hari apa? Dia tanya. Hari ni, hari Rabu dia kata. Aku kalau mati hari Jumaat, aku seronok. Dia sebut. Dia kata, mak ni ya Allah, nak minta sangat mati hari Jumaat. Tiba-tiba masuk hari Jumaat, tuan-tuan, Allah panjangkan umur. Doktor jumpa kami, mak ni boleh operate tuan-tuan jantungnya. Jadi kalau boleh bawa, bawa PIJN tuan-tuan hari Rabu sampai mak saya nak operate tak boleh tuan-tuan kritikal. -tuan. Kami tengok-tengok mak kami masa tu pi sehat, tuan-tuan. Sampai-sampai tuan-tuan pukul 10 doktor panggil semua. Doktor panggil doktor kata, mak nafasnya telah berhenti. Mak dah tak ada. Tuan-tuan bayang tengok hari Rabu. Semua menangis tuan-tuan. Tiba-tiba lepas setengah jam buat CPR. Doktor datang semula. Mak masih bernafas. Kami pi kat mak tuan-tuan. Masa itulah paling sedap tuan-tuan dalam hidup saya. Bila saya cium pipi seorang ibu. Sebab tu tuan-tuan ada mak hargailah. Saya cium pipi dia saya kata ya Allah puasnya mak aku masih hidup. Saya cuma jangan lupa mak la ilaha illallah dia sebut la ilaha illallah tuan-tuan. Hari Khamis dia mula tak larat. Hari Khamis tuan-tuan teruk dah dia memang tak teruk, terlalu uzur. Nampak sangat kritikal. Malam Jumaat tuan-tuan, hari Khamis malam Jumaat doktor panggil Doktor kata kami tak boleh buat apa dah. Bila tak boleh nak buat apa, apa yang kita nak sebagai seorang anak? Ya Allah, kalau kau nak ambil mak aku ambil lah. Kalau mati itu baik baginya. Kalau kau nak panjang umur, panjanglah ya Allah. Kalau hidup itu baik baginya. Pukul 4.29, doktor panggil. Masuk, dia kata semua. Mak dalam keadaan kritikal. Pi masuk tuan-tuan tengok mak. Ajak la ilaha illallah dia tengok tuan-tuan memandang kemudian dia sebut dia angkat tangan je ni kemudian meninggal dia mati 4.26 minit pagi pagi Jumaat seperti mana dia minta saya kata ya Allah mak aku minta mati hari Jumaat Allah tapi tuan-tuan tengok masa hidup dia macam mana ayah saya kata tak pernah miss tinggal surah Al-Kafi setiap hari Jumaat tak pernah miss untuk membaca suratul mul hari Jumaat tidak pernah tuan-tuan tinggal setiap malam Jumaat membaca suratul Yasin. Mak hang dia kata duduk dengan aku tak pernah tinggal bangun tahajud. Saya nak tanya tuan-tuan, apa bekal tuan-tuan nak mati nanti? Tahajud pernah bangun tak? Quran pernah baca tak? Dia selalu baca Quran tuan-tuan. Dia mati hari Jumaat. Dia mati angkat jari. La ilaha illallah. Dah habis tuan-tuan meninggal. Kami kata mak. Dekat ayah-ayah kami nak mandi jenazah mak. Kemudian habis semayang subuh, diangkat datang dua orang ustazah. Ni cerita sikit tuan-tuan. Ustazah ni kata, kami nak mandi jenazah makcik ni. Kami ada ramai tuan-tuan. Saya kata, makcik jangan mandi jenazah mak kami. Kami ada ramai. Kami nak mandi jenazah mak kami boleh tak? Dia kata, buatlah. Kami angkat mak kami dengan kasih sayang mak tuan-tuan. Ada 20 orang, ada cucu angkat, letak dia. Kemudian saya ambil ayat ustazah ni tengok aja. Saya jurim badan mak sambil doa, "Ya Allah, kau jadilah ayat yang gugur ke bawah ini seperti mana gugur dosa mak aku, ya Allah." Ustazah tu tengok menangis tuan-tuan. Kami sapu wajah mak, ya Allah, jadilah wajah mak kami berseri-seri. Dengan mandian ini, ya Allah, ustazah tu tengok menangis tuan-tuan. Dah habis ustazah tadi pergi jumpa ayah saya. Pak cik ni siapa ramai-ramai ni mandi jenazah mak cik ni? Pak cik dia kata, ayah saya kata, Ustazah, inilah anak-anak dan cucu saya. Ustazah ni kata saya 30 tahun dah mandi jenazah orang. Tak pernah tengok ada anak mandi jenazah macam ni. Bersyukurlah makcik ni dia ada anak dan cucu. Saya rasa puas hati tuan-tuan dapat mandi jenazah mak. Lepas saya ambil wuduk, sapu wuduk di mukanya. Saya doa, kau jadilah wajah mak aku di berseri-seri. Seperti Aulia, jangan kau jadikan wajah mak aku, ya Allah. Seperti mana musuh-musuhmu. Ketika lepas ambil wuduk, tuan-tuan, mulut dia terbuka, tiba-tiba nampak dengan jelas. Senyum saja wajah mak saya. Saya kata, ya Allah, aku nak mati macam mak aku. Aku nak mati macam mak aku. Mak aku mati ni macam mana? Dia ada bekal, bang? Dia ada bekal bang. Dia Quran tak pernah tinggal. Dia selalu puasa sunat. Dia selalu bagi sedekah. Dan dia kata pula dekat adik saya, kalau mak mati hang tengok dalam almari tu, ayah saya pun tak tahu. Duit tu hang wakaf lah untuk sekolah abang hang. Habis tuan-tuan mak meninggal, adik saya buka dalam almari tu. Tengok-tengok dalam almari tu dia simpan dalam hidup dia untuk wakaf 26 ribu tuan-tuan. Kami pun tak tahu semasa hidup. Sebab tu berbekal abang. Lah, bang. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebab berbekal ialah takwa kita. Nak buat sunat buat sekarang bang. Nak puasa buat sekarang. Nak datang masjid sekarang bang. Nak mengaji sekarang bang. Kerana apa? Inilah bekal kita. Jangan duk tangguh bang. Paksa diri kita. Bila mati dah tak ada semayang. Bila mati dah tak ada baca Quran. Bila mati dah tak ada baca khutbah bang. Maka marilah kita berbekal. Insya Allah bekal kita akan memberikan kita kesenangan. Walaupun kita susah di dunia. Tapi kita akan senang di akhirat nanti.